ሰላም እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። የሰላም እና ፍቅር ዩቲዩብ ቤተሰቦች መቅዴ ነኝ። ዛሬም በአዲስ መልኩ በአዲስ ምግብ አሰራር መጥቻለሁ። አብራችሁን ቆዩ ውድ ጓደኞቼ። ዛሬም እንደተለመደው በሌላ መልኩ መጥቻለሁ ማለት ነው። ዛሬ አብራችሁን ተከታተሉ፣ ትወዱታላችሁ። በጣም ቀላልና ማንኛውም ሰው ሰርቶ ሊመገበው የሚችል ቤት መልኩ ቤትኛውም ሁኔታ ያለ ሰው በጣም በቀላሉ ሰርቶ ሊመገቡ የሚችለው አይነት የሰላጣ አሰራር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በተለይ ለ diet በጣም ተመራጭ የሆነ ሰላጣ ነው። diet ላይ diet ውፍረት ለመቀነስ የምትፈልጉ ጓደኞች ማለት ነው። ይህን ይመስላል ያው ቅድመ ዝግጅቱ ማለት ነው። ሰላጣይና ሰላጣይና ጥብ ያለው እንደዚሁም ቃሪያን ቃሪያውን፣ ቲማቲሙን ሁሉንም ready አድርጌ ያለው ልጬ ምናምን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኩብዜን እየጠበስኩኝ ነው። ኩብዜን በመቀስ ቆራርጬ በምፈልገው size እናንተ በምትፈልጉት size መቆራረጥ ትችላላችሁ። እኔ በዚህ መልኩ ቆራርጨዋለሁ ማለት ነው። እና ውፍረት ለመቀነስ ለምትፈልጉ ልጆች በተለይ በጣም አሪፍ ነው። ሰርታችሁ መመገብ ትችላላችሁ ማታ ማታ። ምክንያቱም ያው ኪያር እና አሪፍ ነው፣ የታወቀ ነው። ሰላጣም ሁሉም ውፍረትን የሚቀንሱ ስለሆኑ ሰርታችሁን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። በጣም ጠቃሚ ነው። የእውነቴን ነው የምላችሁ። እኔ ግን ያው ለውፍረት ብዬ አይደለም እኔ የማዘጋጀው ለምሳ ነው። ነገር ግን እናንተ መቀነስ ስለምትፈልጉ ልጆች ራታችሁን already ምንም ነገር ሳትበሉ ይሄን ራታችሁን በትንሽ በትንሽ እየመጠናችሁ መብላት ትችላላችሁ ማለት ነው። ራት ላይ እኔ ያው ዛሬ የኩዌት ባንዲራ ቀናቸው ነው፣ national day ያቸው ነው እና ያው ውጭ ላይ ነው የሚከበረው። ኩዌት ያላችሁ እንኳን አደረሳችሁ። በነገራችን ላይ ኩዌት ያላችሁ ጓደኞቼ እና እንደዚህ ጠብሼ እየጠበስኩት ነው። already አሁን በቅቶታል። ትንሽ ቀላ ብሎልኛል። ከሽ ከሽ እንዲልልን በቃ በበቂ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ጠብሼዋለሁ ውድ ጓደኞቼ። እዚህ ጋም ሰላጣይን ከትፍ ያለው እንደዚሁም ኪያሬን እንደዚህ በዚህ መልኩ ነው የምከትፈው እኔ ማለት ነው። በእንደዚህ ቢሆን አሪፍ ነው፣ ተመራጭ ነው። እናንተ ደግሞ እንደምትፈልጉት መክተፍ ትችላላችሁ። ግን በዚህ መልኩ ቢሆን ውበት አለው። ትል መጠኑ መካከለኛ ነው፣ ለማብራት አያስቸግርም ማለት ነው። ለስራችሁም ውበት ይኖረዋል። ቲማቲሜንም በተመሳሳይ መልኩ እንደዚህ በቁመቱ ከትፊው ያለው ውስጡ ያለውን አወጣለሁኝ። ውስጡ ያለውን ታወጣላችሁ ማለት ነው። ፍሬው ምናምን አያስፈልግም። ስለዚህ ፍሬውን አውጥቼ በዚህ መልኩ ከትፊዋለሁ። ያው እንደዚህ በደረጃ በደረጃ በደረጃ ያልኩኝ ማለት ነው። ሁሉንም ዛሬ ቀለል ያለና ምንም ማብራሪያ የሚያስፈልገው ነገር አይደለም። ውድ ጓደኞቼ እንደምታዩትኝ ሁሉም ኢዚ ነው። ቃሪያዬንም ሁሉንም በተመሳሳይ መልኩ ነው የምንከትፈው። ጓደኞች ጓደኞቼ የተለያየ ከተፋ እንዳይሆንብን ተመሳሳይ መጠን ያለው ያው የምንከትፈው ማለት ነው። ሁሉንም በቁመት በቁመቱ ያው ቃሪያውን በ በጣም ረጃጅም እንዳይሆንባችሁ በቁመቱ ስላችሁ በቁመቱ ሰንጥቃችሁ ሳይሆን ቁመት የከተፋችሁት ነው። በሁለት ከሁለት ከሁለት ማለት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ብቻ ግን በጣም ትልቅ መሆን የለበትም። መበላት መቻል አለበት ማለት ነው። እና በእንትንም ይሰራል። እኔ ግን ለዛሬ በእንደዚህ መልኩ ነው የሰራሁትኝ በኩብዝ እና በኩብዝ ነው የሰራሁት ማለት ነው። በሮማን ፍሬም ማለት ነው። በሮማኑ ፍሬም መስራት ትችላላችሁ። እንደዚሁም አለ ደግሞ የብጣት ከሽከሹ ብጣጡ ማለት ነው። በሱ መስራት ትችላላችሁ። ከላይ ከላይ ማለት ነው በ ከዲኮሩ ከኩብዙ በላይ ከኩብዙ በተጨማሪ ማለት ነው። ያን የምታደርጉትን ቁጣጥ የምታደርጉ ከሆነ ግን ኩብዝን ባታደርጉበት ምንም ችግር የለውም። አለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንዲሁም እዚህ ጋር እንትን ነው የማደርግበት ውድ ጓደኞቼ መቅደንስ ማለት ነው። መቅደንስ fresh ኡ ነው። እንትንም ከፈለጋችሁ ከዚህ ባራም ትንሽ የብቻ ለ decor ነው፣ ግን እና ወይም ነና ናና ወይንም መቅደንስ ወይም mint ማለት ነው። mint ወይም ናና ካለበለዛ ደግሞ ይሄን መቅደንስ የምታደርጉበት አሪፍ ነው ማለት ለውበቱ በጣም ውበት ይሰጣል። መበላትም ስለሚችል ምንም ችግር የለውም ማለት ነው ጓደኞቼ። እንደዚህ መስራት ትችላላችሁ። አልሬዲ ጨርሻለሁ ማለት ነው። ሁሉንም አንድ በአንድ አድርጌያለሁ ጨርሻለሁ። ውድ ጓደኞቼ እንደዚህ dressing ኡን አብረን እንሰራለን። አብራችሁን ቆዩ። ከ dressing ኡን ደግሞ እንዴት እንደምንሰራው እናያለን። ሰላጣው በዚህ መልኩ አልቋል ማለት ነው። ኩብዘኝ ጠብሻለሁ። ሰላጣዬን already በቃ ላስቲኬን ፍሊኖን ላስቲኬን ሸፍነዋለሁኝ። እንደዚሁ እንዳለ ይሄዳል ማለት ነው። ሩዝ ሰርቻለሁ። ያው መችቡስ ነው። ያው እሱን ቪዲዮን ይዤላችሁ አልመጣሁም፣ ግን ከሱ ጋር የሚበላ ስለሆነ ማለት ነው። እሱን ሰርቻለሁኝ ሰርቼ ጨርሻለሁ ማለት ነው። እንትኑንም እላው ላይ አላደረገውም እንዳይደርቅብኝ ማለት ነው። ኩብዜን በዚህ አርጌ ነው ቺዝ ውስጥ የማደርገው ሊፕልክ ውስጥ አድርገውና ያው በካርቶን ይዛው እንድትሄድ ማለት ነው። ጓደኞቼ ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት አሁን ድሬሲንጌን ሰራለው ትንሽዬ ነጭ ሽንኩርት አደርጋለሁ። ትንሽ ነጭ ሽንኩርት፣ ይሄ ደግሞ ሰማ ነው። በነገራችን ላይ የጆርዳን ሰማ በጣም ቆንጆ ነው። እዚህ ሀገር ላይ ትንሽ ማለት እንደዛ አይደለም። የሆነ ሰዓት ላይ ከጆርዳን መጥቶ በስመ አብ እንዴት እንደሚያሰማ አልነግራችሁ አልችልም። አንድ ማንኪያ ብታደርጉ በቂ ነው፣ የጆርዳኑ ማለት ነው። አገኛችሁ ስም ትጠቀሙ፣ አሪፍ ነው። ግን ከሌላ ያለውን መጠቀም ይችላላችሁ። እዚህ ጋር የወይራ ዘይት አደርጋለሁ። ዘይት ዘይቱን እንዲሁም አቸቶ ወይም ከል አደርጋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ትንሽ ሁሉንም እንዳይበዛብን እየመጠናችሁ አድርጉ። እዚህ ጋር ሮማን ዲብስ አደርጋለሁ ጓደኞቼ። ሮማን ዲብሴን ሁለት ማንኪያ አደርግበታለሁ። ከዛ ትንሽ ጨው እንዳይበዛብን መመጠን አለብን ማለት ነው። ሁሉም ነገር መጠን ሲኖረው አሪፍ ነው እንዲበላ ማለት ነው። ጨው አድርጌ በደንብ mix ማድረግ አለብን። ጨዋችን እንዲሟሟ ማለት ነው። በደንብ mix መደረግ አለበት። ጨው መሟሟት አለበት። ምክንያቱም ካልሟሟ በኋላ ሲደረግ ጨው ለብቻ በጣም አንድ ቦታ ላይ ሊበዛ ይችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ብላክ ፔፐርን ነው ያደረኩት፣ ቁንዶ በርበሬ። ከዛ ያው mix አድርገዋለሁ። ቁንዶ በርበሬ ካልፈለጋችሁ አለማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ያው ስለማድረግ ነው፣ አለማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ጓደኞቼ። እንደዚህ በደንብ mix ካደረግነው በኋላ ያው ለቤት ስላልሆነ ቤት እዚህ አላዛ አላረገውም ማለት ነው ያዘጋጀሁትን በምንድን ነው የማደርገው? በእቃ ገለብጠዋለሁኝ እንደዚህ በደንብ ካቀላቀልኩት በኋላ ያው እንደዚህ እስኪ ጨዋችን መሞት እስኪልልን ድረስ ማቀላቀል አለብን ማለት ነው። ከዛ ያው እንዲመቸኝ በእንደዚህ አይነት እቃ ነው ማደርግላትኝ ያው እኔ ስለማልሄድና እንደዚህ አይነት እቃ አደርግላታለሁኝ። ይሄን በደንብ ላስቲክ በላስቲክ እሸፍነዋለሁ። ይሄን ይመስላል ውድ ጓደኞቼ። በዚህ መልኩ ሰርቼ ጨርሻለሁ። እዚህ ጋር ላስቲክ አድርጌ ከላይ ክዳኑን ከድኜዋለሁ እንትን እንዳይልብኝ ማለት ነው። like፣ share፣ subscribe አድርጉኝ። አመሰግናለሁ። ሰላማችሁ ብዝዝት ይበልኝ። ወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ